E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e hoje é o especial dos farofeiros, Ken e Akuma. Confira o vídeo até o final e é isso aí! Quem? Não pode deixar ele fazer nada, não. Deixar... Aí quem pode com ele depois? pula não. Round 2. Fight. Quem tá folgado, ele sai correndo e vem me agarrar. Farofa. Ah! Toma! Tô achando que ia pular de novo. <laughs> Meu, que, que isso? Ele sai correndo e... Olha! E olha que eu já treinei... Eu já, já treinei isso. Me atrapalhou ali. Final round. Fight. Olha lá, de novo. Vai. correr pra me agarrar, pra você ver. Toma! Vai, morre logo! tá especial bonito! Chega, né, Ken? Ah, Decidi que eu vou morrer. Vai! You win. Bom do lariate do Zangief que pega dos dois lados. Your move Olha, até brilhou. Round one. Fight! Não, um golpe... Ó, oh, começou. Esse cara só sai correndo e quer me agarrar. Toma! Vai. Vem, vem aqui pra você ver que eu vou te agarrar. Ah, né? <laughs> Você não. Meu, olha só. Eu já treinei isso, viu, gente? Não tá dando certo aqui. O Ken, ele é rápido? Mas que coisa! Olha! Ai, eu vou perder! Socorro! Ai, eu preciso fazer alguma coisa! Deu tempo! You lose! Ganha aí! Roubo! Ó, oh, pra isso... Vamos. Preciso tirar esse cara, ele tá folgado. Fight! Eita, vem querer me agarrar pra você ver. Já fez, né, Ken? Eita, esse cara tá... Quem pode que é esse quem? Olha. Tá aqui golpe chato, viu? Sai correndo e vem me agarrar. de novo? <laughs> Eu não acredito. Muito rápido quando ele sai correndo pra vir me pegar. Tá jogando bem, vai. Vai ver. que vai ficar assim, é? Ah, que. Nossa. De novo isso? Ó, oh, vadia. Fica quieta. Fica agarrão, toma agarrão. Nem pra ser movido. Toma! Final round. Fight. Você vai, filho. Eu vou ganhar. Começou, já fez, né? Já fez o que tinha que fazer. Agora você vai ver. E farofeiro. Tá quieto. Me aproxima. Ó! <laughs> Você vai ver. Eu tô morrendo. você vai ver. Eu preciso tirar muito sangue aqui. Ah, moleque, esse golpe de novo. Ganha aí, vai. Jogou bem. Preciso treinar isso aí, meu. Ó, oh, o cara subiu de liga. Vamos dar oportunidade para as outras pessoas, né, gente? Round one. Fight. Eita, Kuma. Ah, Kuma, agora eu vou ganhar. É você mesmo. pular ali. A farofa. e aí! Ah! Toma! Pulou errado. Round Na Isso! Erra também pra me ajudar. Puxa vida! Foi boa. Eita! Fica aí! Por que que você saiu de lá? Gente, os negócios dele tá tudo cheio. Toma! Ah, agora você morre. Trago total. You win. Quer pegando os pontos. You are getting close to a rank up. Vamos, amigo. Round one. Fight. A luta aqui tá vai jogar bem atento agora, mas não vou deixar nele pensar. Toma! Meu, só um risco pra ficar pobre. Vixe! Tchau, amigo! Como é bom ganhar! Round two, Fight! Toma! Ah, eu sabia! Meu, só um pilão já acaba com a vida dele. Tchau! You win. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Convide seus amigos e amigas para conhecer o canal e compartilhe com eles o vídeo. E então até mais. Tchau!